Aunque corras no puedes escapar Verás que no es tan fácil olvidar No sé si sabe bien o sabe mal Pues todo al final está Pensando en ti, solamente en ti me desenfoco Y yo tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti me desenfoco Déjate llevarte a mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos y cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y una llamada como si nada Yo pensaba que otra vez me perdonaba Y una llamada como si nada Yo pensaba que otra vez me perdonaba Falta tanto amor volverme loco Pensando en ti, solamente en ti me desenfoco Y yo tengo tu foto pa' volverme loco Pensando en ti, solamente en ti me desenfoco Déjate llevarte de mí pa' que veas cómo es que vivimos Cómo es que lo hacemos y cómo repetimos Pero se me hace tan difícil encontrarte Que tengo que conformarme Y una llamada, como si nada Yo pensaba que otra vez me perdonaban Y una llamada, como si nada yo pensaba que otra vez me perdonaba Aunque corras no puedes escapar Verás que no es tan fácil olvidar No sé si sabe bien o sabe mal Por todo al final es tan real